بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد محمد یا اللہ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم رکھ اور انسان جو ہے وہ کسی وقت بھی سرات مستقیم سے پھسل کر مولا کے دشمنوں میں شمار ہو جاتا ہے آج آپ کے سامنے جو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں یہ ایک عجیب دردناک ویڈیو ہے میرے لیے کم از کم ہر مومن کے لیے کم از کم کہ جس طرح امام حسین علیہ والسلام کے ذکر کو ذریعہ معاش بنایا ہوا لوگوں نے اور کس طرح لوگوں نے جو ہے نا خون حسین بیچنا شروع کر دیا اور یہ پہلے ہم باتیں سنتے تھے لیکن آج یہ جو ویڈیو ہے نئی ایک میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنے لگا ہوں اس میں تو سراسر واضح طور پہ آپ دیکھیں گے کہ میر حسن میر صاحب جو ہیں اور امار نقشوانی صاحب جو ہیں جو ہمارے دین کے سب سے بڑے سٹار ہیں سارے انہوں نے کس طرح دین کی خرید و فروغ شروع کر دیا امام حسین علیہ السلام کی نام پر پیسہ تو پہلے ہی مقصود تھا شاید سنبھل جاتے مگر سرات مستقیم سے پھسلتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں امام علی علیہ والسلام کی ولایت پر معصومین علیہ السلام کی ولایت منصوص من اللہ پر قائم و دائم رکھ یہاں پر جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو آپ کے سامنے یہ کھلی دلیل ہے کہ کس طرح لوگوں نے مذہب شیعہ اختیار نہیں کیا ہوا وہ ان کا پیشہ شیعہ مذہب ہے اصل میں یہ ان کا عقائد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے شیعہ عقائد سے ان کا پیشہ شیعہ مذہب ہے بیسکلی کیونکہ جس چیز میں ہر وقت دنیاوی خواہشات ہوں اور مال و زر کی خواہش ہو اس کو پیشہ کہا جاتا ہے وہ ان کا پیشہ ہے شیعہ مذہب ان کا عقائد نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو ہے جو امار نقشوانی کا ایک گالا ہوا ہے جس جو گالے میں جو انہوں نے خیر ترتیب تو آپ خود دیکھ لیتے ہیں گالے میں نیلامی ہو رہی ہے تبرکات کی نیلامی ہو رہی ہے جس پر سخت ممانعت ہے مولا کی حدیث ہیں میں آپ کے سامنے حدیث بھی شیئر کروں گا خاک شفا جو ہے مولا کی تربت کی وہ بیچی جا رہی ہے اس کی نیلامی ہو رہی ہے اور میر حسن میر صاحب اور نقشوانی صاحب یہ اس عمل میں کار کار خیر ادا کر رہے ہیں کیا وہ کار خیر ہے مجھے نہیں سمجھ آتی وہ ابلیس کا کارنامہ ہوگا یہ اور تو کوئی کار خیر نہیں کار ابلیس ہی ہے یہ اور یہ بیسکلی سخت ممانعت ہے مولا حسین علیہ السلات والسلام کی یہ خاک خاک شفا کی خرید و فروختی خاص طور پر آپ کے سامنے یہ ویڈیو ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا گیارہ سو بارہ سو سال پرانی کتاب سے جس میں معصوم کی حدیث ہے یہ آپ کے سامنے پہلے ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھیں Okay? So it's a vial of sand that has been bought from the renovations and I, am not sure how many meters deep the excavation mm. was. Ah. But I'm going to have hopefully somebody in my ear shout that at me very, very shortly. And many, many people always ask about the pure earth hey. of Karbala. It's very hard to get hold of. Mm. You, you, you could go on the streets of Karbala. They will sell, for example, torab or moors and so on. But the pure, pure earth is hard to get hold of. This is a jug of pure earth from around the grave rather than from the outskirts, for example. I'd, I'd like to add... Applause, Mir Hassan Mir. هلا بالمولى. Right, so there is a reserve on the item, um, and inshallah the bidding goes that you can probably see from the size of this vial, it's considerably large. So I would want tables to help bid with each other for this vial, because you could split that really, really easily right? And you can have a piece of Karbala in your home. So we're not going to start that high on this one because I want to encourage bidders and you can bid as a table. So if there's 10 sisters that want to throw in 50 pound each, we're going to start the bidding this on this vial of pure dust from Karbala at only 500 pounds. I've got a thousand pounds. You've got a thousand pounds. We're going to start at a thousand pounds. Table of 10, that's only 100 each. We're going up to 1 250. جی تو مومنین آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمان نقشفانی صاحب اور میر حسن میر صاحب ہمارے شیعہ مذہب کے نامور مشہور زمانہ نام کس طرح خاک شفا کو نیلام کر رہے ہیں کس طرح خرید و فروخت جاری ہے تبرکات کی اور نیلامی ہو رہی ہے اور جناب امیر حسن میر صاحب مسکرا رہے ہیں اور عمان نقشفانی صاحب اس کی خرید و فروخت کی باقاعدہ سیل کے ٹیکٹکس کس طرح استعمال کر رہے ہیں یہ تو آپ کے سامنے ہے میں اب آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا جس میں خاک شفا بیچنے کی ممانعت ہے اور کس طرح معصوم نے سخت کیا الفاظ عطا فرمائے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن آپ کو ایک بات واضح کرنے جا کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو اس ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف حقیقی عقائد جو ہے معصومین کے وہ بتائے جائیں کسی کی کوئی ذات کی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے پرابلم انہوں نے پہلے بھی بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں غلط کلام پڑھا پھر اس کے بعد اس کی توضیع پیش کیں جو کہ بے تکی توضیع تھی خیر لیکن یہ ہے کہ ان کو معافی مانگ لیتے معصوم سے معصومین سے معافی مانگ لیتے تو شاید یہ اس حد تک نہ گرتے جس حد تک ابھی آ چکے ہیں خیر یہ سامنے آپ کے و زیارات کتاب ہے یہ ابو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسیٰ بن قولیہ القمی متوفع ہے تین سو اڑسٹھ ہجری کے گیارہ سو سال پرانی کتاب ہے یہ یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر اس کا جو ہے یہ باب جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ باب نمبر پچانوے ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اور یہاں پر اس کی یہ حدیث نمبر پانچ ہے ٹھیک ہے حدیث کیا ہے کہ میں نے حسین بن مہران فارسی کی حدیث میں پایا وہ محمد بن یسیار سے وہ یعقوب بن یزید سے اور وہ اس حدیث کو امام صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد محمد تک مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی قبر حسین علیہ السلام والسلام کی مٹی فروخت کرے گا تو گویا کہ وہ حسین علیہ السلام کا گوشت بیچتا ہے اور خریدتا ہے ٹھیک ہے مومنین یہ آپ کے سامنے وہ حدیث ہے میں نے رکھ دیا جو جو کچھ بھی ہوا وہ گالا جو بھی ہوا ہے نقشوانی صاحب اور یہ میر اسلمی صاحب نے جو خاک شفا بیچی ہے نیلامی یہ ان کے لیے حدیث ہے کہ وہ یہ حدیث دیکھیں اور اس پہ غور کریں توجہ کریں کہ یہ کیا کیا انہوں نے کام اور دنیا کے لالچ میں پیسے کے لالچ میں اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ حسین علیہ السلاۃ والسلام کا گوشت بیچنا شروع کر دیں اور خریدنا شروع کر دیں خدا لانت کرے ایسے عمل میں شریک ہونے والوں پر اور اس عمل پر راضی ہونے والوں پر اور اس عمل میں بیٹھ کر مسکرانے والوں پر اللہ لانت کرے اور ایسے لوگوں کی کوئی ہدایت نہیں ہے جن کو پیسے کی حوث ہو جاتی ہے اس حد تک کہ وہ کسی بھی حد کو کراس کر سکتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ حسین علیہ السلاۃ والسلام کا گوشت بیچ سکتے ہیں مومنین یہ آپ کے لیے ویڈیو ہے آپ یہ جو آپ نے آئیڈلز بنائے ہوئے ہیں ان کو ان سے دوری اختیار کریں معصومین علیہ السلام کا دامن تھام کر رکھیں پاک امام زمانہ علیہ والسلام کا دامن تھام کر رکھیں ان سے متمسک رہیں اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد وج الفرز